息子になるこちら兄ちゃんこちら兄ちゃんではパンツ見せていただいても Oh shit My bitches You ready Come on そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。 the then bullet through the chain. 24 off watch, Prezi playing Jay. Move on, you watch me bleed until I can't breathe, shaking for. Love is the best place. Skinner, you walking you up. is the best place to love is the I go. Me and my friends at the table doing shots. 去年買った水着結構きつくなってきたから。きつくて、まさか。And the man on the jukebox, and then we start to dance. Oh. like you know I want your love. で波に追われてたんだ煙突に刺さってた 俺が七将のマイキー様だ現地お前はつまらんよ Come o on a photo watch, Prezi p l お前らの喜ぶ顔が見たくねえんだよ。我心脏有时长在中央，对你偏心一点，那又怎样？ のさ早く地獄にいてくれないかな霞の呼吸おぼろ領域展開 Do you know? 美丽表现。 実験さて大事にしてやれよケンチン られちまった畳の上で靴下なんか履いてそんなことすっからですの You watch me beat until I can't breathe Shaking, falling on my knees 感光波，感觉心跳加速。 感觉天翻地覆，想要快乐你就。 なたの世界が大きくなって、私が描くなってもいい。こき使わせてもらうわよ。こんにちは。喧嘩はダメよ。ずるいわ。